Onorevole Kuntis, prego, un minuto per lei. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι. Όσοι ζητούν να κλείσει αυτή η αξιολόγηση δίθεν για το καλό της Ελλάδας, στην ουσία ζητάνε νέες μειώσεις των συντάξεων, νέα απώλεια εισοδημάτων μέσω του αφορολογήτου, νέο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, από το 2010 εδώ και 7 χρόνια ο ελληνικός λαός ζει σε ένα διαρκό, διαρκή εκβιασμό. Δανειστές και κυβέρνηση μεταθέτουν τον μπαλάκι, ρίχνουν τον μπαλάκι της ευθύνης ο ένας τον άλλον, αποδίδοντας την αποτυχία ενός προγράμματος, αυτό που περιγράφεται γύρω στα μνημόνια, που έχει φέρει τον ελληνικό λαό στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Κύριε Μοσχοβησή, για άλλη μια φορά μας είπατε επί της ουσίας ότι αν μειώσουμε τις συντάξεις στην Ελλάδα, αν ξεπουλήσουμε το δημόσιο πλούτο στην προκειμένη περίπτωση τη ΔΕΗ. Αν υποτιμήσουμε τη ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας, θα ανακάμψουμε. Αντί αυτού όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, η εφαρμογή των πολιτικών της Τρόικα και της Ευρωζώνης έχει ως αποτέλεσμα τεράστια απώλεια εισοδημάτων, τη μεγαλύτερη ενεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετανάστευση 500.000 νέων επιστημόνων, αύξηση του δημοσίου χρέους. Το θέμα λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι δεν είναι να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, είναι να μπορέσει ο ελληνικός λαός να αντισταθεί και να έρθει σε ρήξη με τις πολιτικές της λιτότητας και της Ευρωζώνης για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Vi invito a rispettare i tempi. Onorevole Urtasun, prego, un minuto per lei. Bien, muchas gracias. Bueno, antes se ha comentado, hace unos meses estábamos teniendo un debate aquí en el cual pues parecía que había unos datos macroeconómicos buenos, que Grecia podía cerrar el e ir